यहाँ दो हज़ार सात से स्कूल चल रही है हम लोग भवन नहीं था ये नवसिंचित विद्यालय थी भवन बन बनवाए उसके बाद यहाँ तब से अभी तक कोई शिक्षक नहीं है दो ही शिक्षक हैं अभी तक इसके लिए आपने कुछ किया तो जब भी फ़ोन करके इसमें फॉर्म भराता है उसमें डाइस भराता है उसमें हम लिख करके हम देते हैं कि यहाँ शिक्षक की कमी है यहाँ अभी भी अढ़ाई सौ बच्चे हैं इससे पहले भी तीन सौ बच्चे थे साढ़े तीन सौ बच्चे थे फिर भी यहाँ शिक्षक नहीं पूर्ति की जब मैं धनैला गांव में प्राथमिक विद्यालय में वीडियो बना करके आया उसके बाद तीन महीने बाद उस प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक की बहाली की गई पहले पढ़ाई था बहुत दिक्कत होता था अब सर आ रहा है तो बहुत अच्छा पढ़ाए सर जी सवार देते थे हम लोग अच्छे से बना लेते बोर्ड पे भी बुलाते तो हमारे अच्छे से बना लेते पहले नहीं बना पाते थे नहीं पहले दो ही शिक्षक था जी अब कितना है शिक्षक हम तेरह अक्टूबर 2014 को यहाँ ज्वाइन किए हाँ जब हम यहाँ आए तो यहाँ अधिकांश तो दलित महादलित का बस्ती है देखिए कि बहुत बच्चे जो है सो ये कर रहे थे शिक्षकों के भाव में मेरे आने से बहुत सुधार हो गया है पहले दिक्कत होता था कि शिक्षक नहीं आते तो पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही थी अब शिक्षक आ गया पढ़ने में बहुत मन लगता है और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं मैं चार साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ पहले पहले से बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाई हो रहा है मैं मंगनू राम ज़िला दरभंगा बिहार से इंडिया अनहट के लिए